Sonido Nancy. Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy. con el sello y la firma. Candela, candela, candela. en esta noche de luna llena. Esto es algo especialmente para ti que sabes del sabor y sonido. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal de la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. producciones especiales. Puebla, Puebla, Puebla. Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Cruz. Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Cruz. Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Blues. Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Blues. prepárate para no solo escuchar, sino para sentir la mejor música. Hay una negra que baila para todos. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los unidos, en México. Ah, recuerda, esto es un gran rollo. Sí es, otro rollo. Sean ustedes bienvenidos.